بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم في الدورة الجديدة دي المقدمة من قناة إدارة النظم على اليوتيوب سيستم إي سي معاكم محمد النمر هنتكلم إن شاء الله في سلسلة الدروس دي عن نظام تشغيل Ubuntu. في البداية هنتكلم عن معلومات عامة عن نظام Ubuntu. Ubuntu أصلا هي شركة أوروبية تأسست سنة 2004 مقرها الرئيسي في لندن آه، ببريطانيا وتأسست على يد مارك شاتلورث أوبونتو بتساهم بشكل كبير في مجال أنظمة تشغيل الحاسبات وبتقدم عدة أنظمة شهيرة لإدارة أجهزة الحواسيب بأنواعها المختلفة زي نظام تشغيل Ubuntu Desktop لأجهزة سطح المكتب ونظام تشغيل Ubuntu Server لأجهزة الخادمات وغيرها من الأنظمة زي نظام Ubuntu لإدارة الروبوتات أو الإنسان الآلي في السلسلة دي إن شاء الله هنتكلم عن نظام تشغيل أوبونتو لإدارة سطح المكتب هنحاول تقديم نظرة عامة للمبتدئين عن النظام من بدء تنزيله وحتى استخدام أدواته والتعامل معاها إن شاء الله هيكون في دعم فني للسلسلة دي من حيث الردود على الاستفسارات وغيرها أشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي لمتابعة الدورة دي يسعدني اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم الإشعارات وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته